Tak, tak, tak. Parce que c'est un parcours souterrain là, donc ouais. on voit l'entrée. Et ouais. donc euh, il euh, y avait deux là, deux euh, deux trois Widząc, widząc z góry ten plac tutaj, było 11 parów. 11 parów samochodowych tu było przed przebudową 11 pasów. To był cały plac betonu po prostu. Est-ce vous aurez une photo de ce qu'il y avait avant, pas aujourd'hui, mais vous pouvez nous envoyer oui, Ça, c'est C'est pour ça que je demande. Quand on passe sous la porte et qu'on descend tout droit, c'est cette fameuse de la liberté et on va tout droit euh, et on passe, en euh, on, la Libération, qui est juste euh, la mairie, y les et on ira tout à l'heure. Et après, euh, ça se termine euh, euh, place du théâtre, euh, face à une église Saint-Michel. Jest tu na wprost, mamy wszystkie główne place, plac Liberation, czyli wyzwolenia i właśnie ten pałac e, dziuków burgundzkich, więc e, to wszystko zobaczymy później, ale pewnie tu macie ten taki główny taką oś e, miasta, którą kiedyś też jeździło E, po prostu zapoczątkowaniem myśli inżynieryjnej, jeśli chodzi o doprowadzanie tutaj kanalizacji. Et maintenant, maintenant, ils recueillent des eaux de pluie voilà. pour arroser les pelouses, euh, arroser la plateforme du sam system służy do tego, żeby e, deszczówkę e, przechowywać i tym podlewać całe miasto, wszystko co do miasta należy, co przydzielone jest tą deszczówką, tutaj podlewane. No, zamiast... Tam jest niżej, to są pompami jest pompowane? Czy... znaczy, że... Nie wiem dokładnie, może nie zajmuję się tym aspektem. Dobra, szczegółowo wydaje się Et du coup, il y a un système de pompe, les bah, les, les, les, les coulements euh, des eaux pluviales, c'est la réparation des eaux pluviales. Ils s'en servent pour arroser. Là, on voit pas, mais 90% du, de la plateforme du tram est enherbée. Ah, a więc 90% tramwajów, wbrew temu co tu widzimy, jest też w trawie. Jest? Na trawie. Chciałem zapytać o czy tak jak w Polsce jest często, że jak tu zabrali 9 pasów, to czy gdzieś dobudowali coś jakąś drogę? I drugie... C'est se passe souvent en Pologne. on enlève